Antes havíem tingut els polonesos. Se'n recorda els polonesos? Sí, Però... mamuchi, papuchi. Mira, havien dormit a les cunetes de Pont de Rei, perquè els havien tret de França i no els deixaven entrar a Espanya. I aleshores dormien a les cunetes entre Pont de Rei i el Pla de Rem. Amb aquelles cunetes dormien. Eren famílies molt riques molt riques que els hi havien robat tot, eh? robat o donat o el que fos. I què portaven? No portaven Ja no res. tenien res, eh? ja no tenien res. Però eren gent molt culta, se'ls veia. Eh? Sí. Jo, jo això ho tinc record dels meus pares, que ho deien que eren família molt culta. El meu pare el que passa és que el meu pare, com que tenia que agafar la bicicleta cada dia per anar a Puntau, bueno, Puntau ben bé no, no sé si saps on era, la Serradero del sí, meu pare. Era just antes de, la, de lo que és l'estació de gasolina. Pues allí tenia Serradero. I, Quan i sortien i baixaven pel barranc de Bausen, que s'escapaven de França. Arribaven al franco espanyol i ja no els detenien, però havien d'arribar al franco espanyol. I el meu pare, si passaven, baixaven pel barranc i arribaven al, punt, al pont de, de Bausen, Aleshores, al pont de Bausen, si baixaven caminant, pues, els agafaven. I aleshores els portaven a França i els mataven. Els hi deixava la bicicleta. I si pujaven en bicicleta, amb una gabardina de papà, aleshores podien arribar fins al franco espanyol i aleshores ja no ens enganxaven. I aquella gent més que agraïda, perquè s'havien salvat el pellejo. I alguna vegada, pues, aquesta gent, molt agraïts, pues, eh, claro, Eh, al franco espanyol ells portaven eh, el, els quartos amagats i, i bueno, l'endemà agafaven el cotxe de línia i, i marxaven, perquè hi havia un cotxe de línia a primera hora del matí i marxaven. El meu pare el que era salvar la vida de la gent. Home, no és que en salvés moltes, però algunes sí. El que més greu li sabia és quan enganxaven algun, els posaven en un camió i se'ls emportaven. El que passa és que més d'una vegada va veure que amb algun els agafaven i després quan passaven pel riu, quan passaven a Puntau, n'hi havia alguns que es tiraven del camió a baix al riu, perquè veien que eh, si no es mataven ells, els matarien igual quan arribaven a Fos.